Wachimbaji wadogo wa madini wameshauriwa kulitumia kongamano la wachimbaji wadogo wa madini kama fursa ya kujiongezea tija na kujipatia kipato cha mtu mmoja mmoja kupitia mafunzo waliyoyapata. Hayo yamebainishwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kassim Majaliwa kwenye kilele cha wiki ya maonyesho ya madini wakati akifungua kongamano la wachimbaji wadogo wa madini na mkutano mkuu wa Shirikisho la Wachimbaji Wadogo wa Madini Tanzania, FEMATA uliofanyika katika ukumbi wa Roxy jijini Mwanza. Aidha, Majali amesema kuwa sekta ya madini ni sekta tegemewa inayotarajiwa kuleta matokeo chanya katika ukuaji wa uchumi wa nchi na kwa Mtanzania mmoja mmoja. Serikali itaendelea kutekeleza azma yake ya kusimamia na kuwezesha wachimbaji wadogo nchini. Akaendelea kusema kuwa serikali yetu inathamini sana uchimbaji mdogo wa madini kwa kuwa wachimbaji wadogo wanachangia moja kwa moja katika uchumi wetu, hivyo kongamano hili ni muhimu kwa muktadha wa maendeleo ya sekta ambayo itawaletea ukaribu karibu wadau wote wa madini na kuwapa fursa ya kujadiliana ili kupata majibu ya changamoto mbalimbali. Na kwa upande wake, naibu waziri wa madini Dr. Steven Kiruswa amepongeza FEMATA kwa maandalizi ya kongamano hilo, ambapo amesema mchango wa sekta ya madini tangu mwaka 2015 umekuwa ukiimarika mwaka hadi mwaka kutokana na usimamizi thabiti unaotokana na maelezo ya Rais Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais na waziri mkuu wanayoyatoa kwenye sekta hiyo. Ameyasema hayo waziri mkuu Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa katika kilele cha maonyesho ya madini katika kuifungua kongamano la wachimbaji wadogo wa madini.